زۆر خۆشە کە بەرنامە کراوەکانی داوای مۆبایل داخی دانە دانایە دانەخی ئەوە شتێکی باشیان خراپە قەت پرسیارە کردووە ئێستا پێتانەوە سڵاوتان لێبێ بەڕێزتان لەگەڵە دووبارە لە ڤیددیوەکە حەزەکەم ئەمڕۆ باسی شتێکتان بۆ بکەم ئەویش کە زۆربەمان ڕۆژانە بەکارێن لە کاتی بەکارێنانی مۆبایلەکانمانە ئەویش چییە کە بەرنمەکانی مۆبایل ئەەکەیتەوە ئەچیتە سەر ڕیسنت ئەپەکان و دانە دانەدانە ئەو شتێکی باشیان خراپە قەت پرسیار کردوە تەسیری ئەمە چیە لەسەر پاتیەکەت بۆ پاتی باشیان خراپە مۆبایلەکەمان سەرعترەکە یان خاوترەکە ئەوە پەیوەندی بە شتێکەوە هەیە پێڵێن ڕام ڕام چییە ڕام یان میمۆریەکە لە مۆبایلە ئەو بەرنمانەی کە کراونەتەوە دانە دانە لەسەری خەزنیانەکە لە ڕام لە خۆ لە خۆیەکرێ لە ئەستۆیەکرێ بۆی کە ئێمە جارێک ترۆ بەرناوانەمان کردەوە بە ئاسانتر بکرێنەوە تۆ کە ئەو بەرنمەیە داخی ئەوە ئەو بەرنمەیە لە ڕامەکە دەرەهێن یعنی ڕامەکەمان بەتاڵترە بێت ئەوە شتێکی باشەوە نیە نە باش نییە بۆ کە کاریگەریی پێچوانەی هەیە تۆ کە ئەو بەرنامەە داخی لە میمۆری دەریانە هەیە بەڵام جارێکی تر بۆی ئەو بەرنامەە بکەیتەوە ئەوە پێویستی بە هێزێکی زیاترە مۆبایلەکەت بێ ئیشێکی زیاتر بکە بۆی دووبارە بەرنمەکان ئیش پێ بکاتەوە هەڵیان بسەنێتە وەک ئەوە دووبارە سلف لە سیارەبێتەوە ئیشی پێ بکەیتەوە هەموو جارێ بۆیە ئەو بەرنمانەی کە لە باگراوند ئیشەکەن باشترە وازیان لێبێنی چونکە سیستەمەکە خۆی مانەجیەکە سیستەمەکە خۆی بەڕێوەیە بە ئەو بەرنامانە کامی پێویست بێ کامی پێویست نەبێ دایانەخە هیچ پێویست ناکات تۆ هەمان دابخیت تۆ تەداخلی ئیشی سیستەمەکەکەی و شتێکی باشیش نییە ئەو بەرنمەکراوانەی باگراوند تەنها بەشێکی چکۆلیان ئەچێتە سەر ڕامەکە ئەو بەشە چکۆلەیە کۆمەڵێک زانیاریە لەسەر ئەو بەرنمەیە سیستەمەکە بەکاری هێنێ بۆی کە جارێکتر بەنامەکەت ئیش پێکردەوە زانیاری لەسەر ئەو بەرنامانە هەیە کە چۆن جارێکی تر ئیشیان پێ بکاتەوە. زۆر بەرنامە هەیە بە تایبەتی لە ئەندرۆیدا و هەنێک مۆبایلی تایبەت هەیە لە ئەندرۆیدا کە پیشانی ئەیا چەنە لە ڕامەکەت بەکار هاتووە و چەنەی بەتاڵە. ئەجا تۆ کە بەرنامەکان داخێ پێڵە ڕەمێکی زیاترت بەتاڵ کرد. بەس ئەو زانیاریە کە چەند ڕامت بەتاڵە و چەنەوی بەکار هاتووە هیچ سوودێکی نییە بۆ تۆ چونکە تۆ سیستەم نیت ڕامەکەت بەڕێوە بێت سیستەمەکە خۆی بەڕێوەیە بە ئەندروید و iOS کە دوو سیستەمە سەرەکیەکان ئەوان بەڕێوەیە بن ئەمە وەک ئەوە نییە بڵێ من مۆبایلەکەم پڕبتەوە بابەتاڵیکە ناشی خراپترەکەی تۆ دەسی لێمێ واز بێنە لەو بن ئەم زانیاریەکە من پێم وتن ئەوە لەلایەن ئەندازیارەکانی گوگل و ئەپلیشەوە خۆیان پشڕاست کراوەتەوە لە چەندەها پۆستی فەرمی خۆیان کە باسیان کردووە بەرنمەکان نابێ دابخرێن تەنها لە کاتی پێویست نەبێت کاتی پێویست چییە؟ لەیەک کاتە تۆ ئەو بەرنمانە داخی باشە ئەویش کە بەرنمەکە ریسپۆنسی نەبێت بەرنمەکە ئیش نکات لە باکداوەند ینی هەێ بەرنمە هەیە جامەکە ئیش ناکە لەو کاتیاتوانی داخێ ئەجا بیکەیتەوە ئەو کاتە جامبوونەکەی چاگەبێ بەس ئەگەر ئیشی کرعیبی نەبوو وازی لێبێنە هیوادارم ئەم زانیاریە کورتە سوودێکی زۆری بە ئێوە گەیاندبێ لە ڤیددیۆی داهاتواتان بینم.